Having good time here oh yes ये कौन है साथ में देसी विजय माल्या साहब तमाचा ही मार दो oh, अच्छा देख लो लड़कियां चाहे इंडियन हो चाहे फॉरन चुगलियां करने से नहीं हटती कभी कभी लेकिन टाइम निकाल के हमें मारो <laughs> अच्छा अच्छा उनको समझ कुछ नहीं आया पर हंस रही है तारियां बजा रही है उनको समझ में आया ना हमें कौन सा समझ आ रहा है पर आ, अच्छा लग रहा है welcome to all of you beautiful ladies कुछ कुछ होता है दीपू <laughs> तुम नहीं समझोगी गुड यार सो so, uh, इनका मैं स्वागत करना चाहता हूँ we all welcome you from the depth of our heart in our show कमाल कमाल गाल मिल्की मिल्की बाल सिल्की सिल्की ये तो बन, चलती फिरती वनीला आइसक्रीम आइसक्रीम कैसे थी ठंडी करके कौन में अंग्रेजी में चुगली ये है समझती है हैं Uh, what you what you just said, baby? <laughs> मेरे दिल पे कब्जा करने वाली दीपिका पादुकोण वो А, мы сказали, что вы нам тоже очень нравитесь. Seriously he loves you too We are really happy to be here. Well, which language do you prefer? <laughs> Oh you can hug me also <laughs> <laughs> आज इन्होंने कुछ कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया इन्होंने आज वो दीपिका को देखने में बिजी है और आपने आ- आगे जो लोग बिठाए उनको देखने में नहीं नहीं बिजी नहीं Anand! What's a good name? Beautiful lady? My name is Anna. आना Anna. आना कभी दूर मत जाना तो दीपिका बताते हैं कि सर अभी बाय मुड़ना सोफा आ गया अच्छा हमें तो चाहिए तुम्हें देखने का बहाना आना And then she- Мы сейчас начнем говорить по-русски, вы вряд ли что-то поймете. Поняли? Я вижу, что явно поняли. Not Давайте. in front of so many people. Мы можем, мы можем спеть еще, например. Вот, вот из... ऊपर वाले हमें घोड़ा ही बना के भेज देता what is your name? My name is Comedy Nights. Comedy Nights. And Kapil is the show. it's you. Wow. अच्छा इनका तो चलते हुए भी नहीं पता लगता कि आ रहे हैं आम आदमी चल के आता है ऐसे ये तो आप ही ऐसे जाते हैं and and and you didn't tell me your name uh you uh shimla mirch yeah tell me your name? Namaste. Namaste. Namaste. um, my name is Sayora. Sayora, Saya. you have a very nice aura. Sayora, गुच्ची तू आज बड़ी बदली बदली सी लग रही है और तुम मुंह काला करा के घूम रहे हो मुंह काला करा के मतलब दाढ़ी रखी मैंने एक घंटे बाद मेरी भी आ जाएगी इसमें क्या है and and yours My name is Olga. Olga. Olala. Olala. Anyways. ओला एनीवेज अगर आप मुझे कुछ टिप्स दे पाए मतलब देने के लिए तो आप वीनस और एचएमवी भी दे दें लेकिन टिप्स <laughs> भी दे okay that was just a three girls are sitting together what type of conversation you want to have About you. ऐसा ना कहो मैं मैनू मैं मैं मर जाना है भगवान आपका भला करे Слушай, Копил. खूबसूरत रहो ऐसे गॉड ब्लेस यू Очень приятно. Правда, я тоже так думаю. Мне кажется, что ты... सोनो वाला कोस्त्रा वैसे आपने दाढ़ी रख ली? तुम तो आ नहीं रही मैंने कहा जो आ रही चीज उसको तो रख ले वाओ! वाओ! की बोले सोनो वाला कोस्त्रा चाहे इस तरह चाहे उस तरह Копил, копил, да не выкопил. На все потратил денежки, да, и... दीपिका आपने वैसे कभी किसी को गाली दी कॉलेज टाइम पे स्कूल टाइम पे किसी मंचले ने आपको छेड़ा हो फर्स्ट टाइम एक्चुअली इन्होंने ही सिखाया मुझे my first abuse of course yes yes what was it i can't say ये कौन सी गाली हुई? i can't say